गाइस ये है B M W G T L sixteen तो ये है ऐसी बाइक e तो, तो यार यहाँ पे बाइकों की कलेक्शंस देखी जाए तो काफ़ी पार है बट कोई बात नहीं एक दिन मैं हाँ बढ़िया है अच्छी बाइक है